surxon Cotton tekstil klaster xorijiy korxonasi qiziriqlik dehqonlar tayanchiga aylangan klaster hisoblanadi uning tasarrufidagi 10100 gektar suvli maydonlarda boshoqli don hosili pishib yetilmoqda ish bilgandan o'rgansa arziydi shundan kelib chiqib vohalik mutaxassislar uchun aynan surxon kotin tekstil klasterida ko'rgazmali seminar tashkil etildi unda surxondaryo viloyati hokimi ulug'bek qosimov shuningdek hududlar otryad boshliqlari va a'zolari o'rim yig'imda qatnashadigan barcha mutaxassislar qatnashdi seminar avvalida yoshi ulug' otaxonlar bobodehqonlar oldidagi mashaqqatli shu bilan birga sharafli ishlarida kuch quvvat tilab yurtimizda mo'l ko'lchilik to'kin sochinlik bo'lishiga duo qildilar va jonliq baliq so'yib qurbonlik qilindi rahmat oyida allohni mag'firat oyida qo'llarimizni ko'tardik yo rab bu qilayotgan qurbonliklarimizni qabul ayla buni evaziga vatanimizga tinchlik xalqimizga xotirjamlik yurtboshimizni barcha olib borayotgan islohotlarga o'zing yordamchi bo'lgin Parvardigor. Robbana innaka rofur rahim bi rahmatika ya rahmanur rahimin. So'ngra viloyat hokimi tumanda faoliyat olib borayotgan klaster ishchi xodimlari, ularga yaratilgan sharoitlar, texnika ta'minoti bilan tanishib, agronom, mexanizatorlar bilan suhbatlashdi. Yangi yo'l Yangi yo'l. Yaxshi bag'allar. Paxtaga chiqqan yo'q. Paxtaga siz tezlashga kerak. yagana qachon boshlanadi ko'chatni yaxshi oldimi yaxshi oldim bir tekismi kulkosi bo'lyaptimi молодец tabriklayman targ'izilov targ'izilov siz agronommi suvchi necha yildan beri ishlay yo'qmi yo'q yaqin yaqingacha qiziriqda bu qadar ko'p va zamonaviy qishloq xo'jaligi texnikalari jamlanmagan edi surxon kotin tekstil klaster xorijiy korxonasi tomonidan kombaynlar o'rim yig'im mavsumiga tayyor holatga keltirildi hamda mavsum davomida uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun ehtiyot qismlar zaxiralari yaratildi Kombaynlar bilan bir qatorda mavsumda don tashishga mo'ljallangan va xizmat ko'rsatadigan texnikalar ham jalb qilinib, ularning ham mavsum davomida to'liq ishchi holatida bo'lishini ta'minlash choralari ko'rildi. Tadbir davomida viloyat hokimi boshchiligidagi mas'ullar o'rim kombaynlari va g'allani tashishda xizmat qiladigan avtotransport vositalarining texnik holati bilan tanishdi. Bular kim borib qo'ycha chiqish sholi o'rib keldi bular. Albatta, sholi o'rib keldi. Albatta. sholiga biron narsa zamlashami yo shuni urib ko'rasiz ichkarida yaxshilikdan deka degan narsa bo'ladi g'allanib bo'la bo'la sholi yelak almashmaydi yo'q yelak almashmaydi faqat rega barakat sholiga ichi ham komfort yangi qiziliq bugun hamma kombaynlar tayyor yangi ekan mana o'zim ham juda xursand bo'ldim bugun mana shu muhtaram prezidentimiz bu klasterlarga yaratayotgan tizim klasterimizni mana shu qiziriqqa judayam mos bo'lib tushgani bugun qiziriq tumani hamma narsada qishloq xo'jaligida ham boshqa jabhalarda ham o'sish bitta mana shu klasterda prezidentimiz siyosatini to'g'ri yo'lga qo'ygani bugun texnikalar bilan to'liq ta'minlagani yerga munosabatni o'zgartirgan qiziriqda butun xalq yerga bo'lgan munosabatni o'zgarib ketdi madaniyat kirib keldi xudo xohlasa bitta yaxshi niyat qilamiz mana chorakda turibdi birinchi qiziriqdan boshlaymiz g'alla g'allao'rinda respublikada birinchi bo'lib qiziriqda yorug' yuz bilan planlarni yuzanam oshirib katta bir to'y qilib hammalaringizni mana shu yerga kelgani tabriklash nasib qilsin qiziriqni sharoiti og'ir edi dinovlardan sarasiyalardan kambay kelib o'rolmay uning pulini to'layolmayotgan edik men ham kombaylariga o'tgan yil bir marta bordi ulug'bek aka tagidan uryapti pudratchilarim somonini pirisini olib xursand bo'ldi bu klasterning salohiyatini men ikki yarim yildan beri bilaman shular bilan birga yuribman bunda hamma kuch bor inshaalloh mana shu yuzingizni yoriq qiladi respublikada birinchi chiqartiramiz shu nasib bo'lsa qadrdon o'rim yig'im mavsumida asosiy mas'uliyat kombaynchilar zimmasida bo'ladi mavsum davomida ularga yetarli shart-sharoit yaratib berish, haydovchilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, moddiy rag'batlantirish masalalari ham e'tiborga olindi. Xuddi shunday mavsum oldidan ham kombayn haydovchilariga oziq-ovqat mahsulotlari tarqatildi. Mana g'allavur mavsumida mana shu e, kombayn operatorlarining e, xonadonida bular e, endi kecha kunduz shu o'rim mavsumida ishtirok etishini inobatga olib ro'zg'orida xonadonida kamchilik bo'lmasligi uchun mana ish haqi shuningdek mana e, ro'zg'orga talab etiladigan un moy makaron kartoshka piyoz guruch mana shu e, doimiy iste'mol uchun talab etiladigan mana shu asosiy mahsulotlar bilan ta'minlash choralari ham ko'rilgan mana har bitta e, operatorga o'n litrdan moy yigirma kilogramm kartoshka yigirma kilogramm piyoz yigirma kilogramm sabzi bir qopdan un shuningdek yana e, ish haqi va boshqa masraflar nazarda tutilgan albatta bu e, mana shu operatorlarimizni o'rin mavsumida e, sidqidildan o'z ishini bajarishiga va o'rinni samarali tashkil etishida o'zini rolini albatta o'ynaydi Ma'lumot o'rnida joriy yilda tumanda mirishkorlarning mashaqqatli mehnati evaziga yetishtirilgan hosilni nesmobut qilmay yetishtirib olish uchun har bir kombaynga 2 nafardan operator, 2 ta ustaxona va 4 ta yoqilg'i tashish vositalari jalb qilingan. Bu seminarga 27 ta kes kompaniyadan bizga e, kombaynlar kelgan. Nasib bo'lsa bu kombaynlar bilan 18 maydan boshlab g'alla o'rimga kirishamiz. o'n kun ichida g'alla planini respublikada birinchi bo'lib viloyatda birinchi bo'lib g'alla planini bajarib hosildorlikni yuqori qilamiz bu kombaynlar ikki tur vazifani bajaradi birinchi mana nasib bo'lsa davlat planlarini bajarganimizdan keyin mana muzrobot rayoniga yigirma ming gektar sho'li yer o'zlashtiryapmiz mana o'sha sho'li yerga borib sho'lini ham o'rishga ikkinchi o'rinimiz mana shu sho'li bo'ladi mana biz e, kombaynchilarga e, mana oziq ovqatlar beryapmiz ikki milliondan pul beryapmiz e, mana yana aytishimiz kerakki mana hozir biz bugun suvchilarga ham agronomlarga yigirmata buxoro dan mana mototsikllar olib keldik bu mototsikllar bilan ularni ularga biz podarka qilib beramiz bu mototsikllarni ular minib xalqimizga dalalarimizga hududlarimizga xizmat qiladi mana selkalarimiz bor turkiyadan kelgan selkalarimiz bor mana lazerni planirovkalarimiz bor mana baranlarimiz bor ular hammasi mana shu qiziriq xalqi uchun xizmat qiladi kelajakda yog'ni qayta ishlash zavodi qurmoqchimiz biza chorva kompleksi qilmoqchi mana parandamiz bor paranda ikki gektar mana teplitsa issiqxonamiz bor mana pomidorlar pishib barcha barchasi hammasi o'zimizni bozorlarimizda o'zimizni dasturxonlarimizga hammasini yetishtirib beryapmiz Kombaynlar va texnikalarning tayyorgarligi bu yil g'alla hosilini o'z vaqtida sifatli yig'ishtirib olishga xizmat qilishi tabiiy. Shuning uchun g'alla o'rish kombaynlarining bir maromda uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun yoqilg'i moylar materiallari va boshqa zaruriy asbob uskunalar shay qilingan. Men e, o'tgan yil 2022-yildan beri mana shu klasterda ishlab kelyapman. Klasterda e, ish davomida oyliklarimiz o'z vaqtida berilyapti e, rag'batlantirishlar berilyapti e, kombaynlarga kelsak kombaynlar ish unumi juda zo'r yangi chiqqan bu prezidentimizning siyosati bilan mana klasterlar tuzilib nima qilgani uchun oldinlari eski kombaynlarda ishlardik hozirlar mana allohga shukur e, yangi kombaynlarda ishlaymiz bir kunda yuz tonna yuz ellik tonnagacha bug'doy topshiramiz yigirma gektar yigirma besh gektar ish unumi bor masalan bir kunda yigirma besh gektar g'alla maydonini o'rishga imkoniyati yetadi kombayn klasterga kelsak kombayndan keyin e, yer haydov traktor haydayman ish e, haqlarimiz to'rt million to'rt yarim million besh milliongacha yetadi e, bu yerda nima demoqchiman ishlasangiz o'zingiz ro'zg'oringiz uchun oila boqish uchun ishlaysiz ishlagan odamga hech qanday nima yo'q bemalol ishlab mana qancha mana yigirma yettita kombayn kelgan shunday kombaynlardan ellik to'rtta kombayn yaxshi mutaxassislar shu kombaynda haydaydi kombaynni qulayliklari konditsioner bor ichkarida muzlatgich e, e, radioprimniklari bor odamni hech qachon charchatmaydi bemalol ishlab bemalol g'alla o'rimini olib borsak bo'ladi nasib bo'lsa bu yil endi shu o'n kun ichida qiziriq tumanini g'alla planini respublikada birinchi bajarishga va'da berdik qiziriq kengliklariga dasht va adirlariga hamal boshqa tumanlarga nisbatan ertaroq keladi tabiiyki qishloq xo'jaligi ekinlari ham barvaqt yetiladi buni his etgan tuman g'allakorlari har qachongidan mo'l hosil yetishtirish maqsadida agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli ado etishgan hademay mana shu tayyorgarlik hosilasi katta xirmonlarga ham guvoh bo'lajakmiz har qalay g'allakorlarning mutasaddi rahbarlarning soha mutaxassislarining diqqat e'tibori shu maqsadga yo'naltirilgan